Всім привіт! Це перший епізод після нульового. Що, ми кудись попали в, непо... в трущоби це називається тут. Я бачу тут у цих уродів є цей сін-сін, вони цим ним користуються. І походу... Походу вони зараз мають мене достати. Коротше, ми вже можемо поняти, що подивимося зараз, кого він витягне. Ага. Значить, що ми можемо поняти? Що їх роблять такими там в тюрязі і спускають сюди в трущоби вже готовеньких зомбаків. Look! Страху нема, нема страху. Біль тепер загальна, страху нема. Ну, коли вже відкриють мене, а? О, нарешті. Сестра м'ясо? Сестра? Все, капец тебе Все, банда на тебе напала. Що, тепер ми граємо? Так. I don't want to fight you. You're gonna have to, Nil, and these guys will kill you. Use your presence. Чого вона не б'ється? Так, лабораторія зв'язок. У нас немає ні одної зв'язки. По ходу игры вы будете открывать ранее забытые боевые приемы. Открытые приемы можно использовать в связках. Обратите внимание, что первую ячейку в связке изменить нельзя. Понятно. Преследовательность, последовательность нажатия кнопок связки определена заранее неизменно. Силовые приемы наносят дополнительный урон и пробивают защиту. Составьте связку из трех ударов, используя оба силовых приема, что вспомнила Нилин. Короче, понятно. Значить, це у нас кулачні бої. Ми їх можемо тут вибирати і тут вставляти. Значить, це у нас поки що силовий буде. Добре. Тепер ми можемо битися, ну, да. Є, зв'язка пройшла. Все нормально. Уворачиваемся. Багато хто каже, що в цій грі чинна бойова система. Мені лічно подобається, не знаю. Вон ну, через це важко грати, і якась цікавість така появляється. Ріперс. Коротше, ці ріпери тут. Репери напали на нас. Та куди їх прогнали, якщо вони з тюряги попадають сюди? Як їх могли з тюряги прогнати? Так. Ще якісь пацієнти. Понятно. Так. Що тут аптечка? Як її взяти? А що з цією камерою? О. Супер. Okay, you need to get out. Тома білі Go find голова. Headache Tommy. I told him you were back in the game. Who? He runs a Ошибка bar at the top of Slum 404. 404. Start by climbing out of this dump, and I'll give you directions Так, as and when. що у нас, до речі, тут є елементи паркура. Тепер нам в бік О, Інтер. От, мене показують. Її, то тобто, есть, її показують. Так, ми звідси допригнемо. Єсть. А то і не треба було пригати. Так. Does anyone recognize Тут нічого нема. До речі, тут є різні... О, а я вже провтикав. Оці от історії Новопаріжа цього, це треба все понаходити, потім будемо десь читати. Up's the only way out of here. edge. Who is this Tommy guy? Uh -huh. Tommy was your closest friend. A former memory hunter who's still faithful to our cause. His bar is in a cargo hull over the canal locks in slum 404. Коротше, нам треба знайти якийсь бар. Ну, що я скажу, тут все лінійно, тут шукати нам нічого не прийдеться. Ми просто йдемо по вже готовій для нас придуманій дорожці. Так, тут по-любому щось має бути. Ой, я ж кажу. Достопримічательності Нового Парижа. Да. Так що ця гра дуже лінійна тут. Один путь, один сюжет, один кінець. Чи ні, чи може тут два кінця? Ну я не пам'ятаю. От і наш Париж. Тільки Ейфелева ця вежа якась маленька здається. Да, не дуже красиве майбутнє. Ні, ні, ні, нам треба спригнути. Так. Ні, ну мені насправді подобається, як це все виглядає, але тільки як картинка, але жити в такому не дуже цікаво, навірно, було б. Тут у нас ничего. О, графіті Бенксі перепрофілірувався у зомбографітчика. що вона може залізти на гарячу лампу? І вона її витримує? Давай, ходи сюди. Що вже втік? Ага. Це типа підсказки, де знаходиться тайник, короче. І ми по цій картинці маємо знайти похоже місце і знайти тайник. Ну, так. От він. Короче, коли ми зберемо 5 пластирів, у нас тоді збільшиться життя. Ну як стандартні РПГшки. Там всюди так. У нас тут так само буде. Так, тут нам треба перепригнути на другий бік, перелізти наоборот, Це очевидно і вниз. О, починається гоп-стоп. Так, ваше здоров'я на ісход. Меню сен... сенсіна. Коротше, нам треба лічебну зв'язку привалити до всього. Це і так понятно. Коротше, є удари силові, є лічебні. Тобто, якщо ми в кінці поставимо, замінимо його на лічебний, то після кожної зв'язки ударів буде відновлюватись жизнь. Вот. Є. І так можна собі під час бою прокачуватись. Ще чуть-чуть. Блін. Треба співати тікати, коли над ними знак оклику. А, там же ж можна ще парочку ударів прокачати. Оцих. Додаємо сюди все, що полишалось. І один лічебний ногою. Ні, оцей. Є. Якась музика странна. О. Коротше, музика реагує на наш успіх в битві. Якщо ми нормально все граємо, то музика нормально грає. Якщо ми тупимо, то вона починає так мутніти. Глуха стає. Звісно, ці бої вони довго Відбувається, Але в принципі цікаво, все одно мені подобається. Я не знаю, чи всі так гонять на цю бойову систему. Звісно, можна було більше цих зв'язок подавати, але все одно. Так, аптечка, можна підкачатись. Так. Добре, значить у нас типу як все тіло під цим сенсіном керується. на цій підсказці, наверное будемо закінчувати. До наступного разу. Всім пока.